Hello, everybody. Hi, hi, hi. What's up? I don't know if I'm live. Yes. So मैं ऐसे ही I came in live for two minutes to say hi and thank everybody. We have reached six million views. एक दिन में छः million पहुंच गया. I think मेरा हर गाना आप लोग और बड़ा करते जा रहे हैं every with every song you making it even bigger so came in to say thank you आप सबको बहुत सारा प्यार और प्लीज़ मुझे आप लिख के बताइए कि कैसा लगा आप सबको गाना हाय हाय जितने लोग भी मुझे हाय लिख रहे हैं उन सबको हाय अगर आपने देखा है तो let me know how was the song कैसा लगा और कितने लोग अभी भी रिपीट पर सुन रहे हैं Thank you, everybody. We are trending on number three. Already hit 5.2 million. Million abhi to 6.3 हो गया बहुत स्पीड में बढ़, बढ़ रहा है गाना hello hello hello thank you thank you Here is Darshan I'm from Kerala. Hey, bro. Mister Bende दिल ब्लास्ट हो गया हम सबका हो गया we love the song and your dance thank you thank you dance का सारा क्रेडिट जाता है आदिल भाई और पूरी टीम को काफ़ी रिहर्सल्स किए थे हमने और uh, मुझे I wanted to dance nicely मतलब ऐसा लगे नहीं कि ऐसे ऐसे कुछ भी डांस करे सो so, काफ़ी एफर्ट टीम ने किया था मुझे सिखाने में आपका न्यू गाने के व्यूज़ और भी बढ़ेंगे thank you thank you thank you everybody awesome sure make this song cover please बनाइए कवर्स बनाइए टैग कीजिए आप सबके मैं अब जो एडिट बनाते हैं वो भी मैं देखता हूँ I keep on watching try भी कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ने के I am seeing lot of people are streaming the song काफ़ी लोग गाना बार बार देख रहे हैं I am reading all your comments trying to read all all of them भी तो बहुत सारे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने आसपास कहीं फेस्टिवल हो रहा है तो प्लीज़ इस गाने को प्ले करो सबको नचाओ मुझे वीडियो भेजो टैग करो दिल मेरा ब्लास्ट हैश टैग दिल मेरा ब्लास्ट लिखो so I can search it आप भाई आपके सारे गाने बेस्ट है thank you thank you thank you यार बहुत uh, मन से पूरी टीम काम करती है and everybody works very hard for the song actually देखा जाए तो उस गाना सिर्फ तीन मिनट का गाना होता है but so many people work during the song after the song आप तक पहुंचाने में और आप लोग वो तीन मिनट एंजॉय कर सको उसके लिए we want to see the hook step Vishal Bhinde Vishal Bhinde Vishal Bhinde ji मैंने गाने का लिंक रखा हुआ है आप प्लीज़ उक स्टेप पर जाके देख लीजिए बाकी जितने लोग मुझे डांस करना देखने देखना चाहते हैं वो जल्दी से मैं करूंगा ऑल्सो बहुत सारी ब्लूपर्स ब्लूपर्स हैं वीडियोस हैं रिहर्सल्स के हैं धीरे धीरे धीरे I will share it with you guys right the feelings कर ले लिया मैंने नाम साइलेंट गाइज आई एम इसलिए साइलेंट हो रहा हूं क्योंकि I am reading trying to read all the comments here super guys thank you for all the love आप बहुत सारे सिटीज़ में अभी ट्रैवल करना शुरू होगा I am travelling as I said कि ये मेरा इंडिपेंडेंट स्पेस में जहाँ मैं फीचर होता हूँ वो इस साल का आखिरी गाना था और गाने हैं कुछ कुछ चीज़ें हैं वो बाहर आएगी will come to know but independent space में from my side this one is the last अब सीधा नेक्स्ट ईयर आएगा तब तक आप लोग ये सारे गाने सुनिए अब आप बन के दिल मेरा ब्लास्ट काश ऐसा होता बुला दिया and from now onwards I start travelling अलग अलग शहर शहरों में जाने वाला हूँ परफॉर्म करने के लिए ठीक है गाइस ऐसे आप सबको थैंक यू कहने के लिए आई केम इन लाइव यहाँ से भी फिर से, फिर से सीधा देखने जाना आप लोग गाना कीप वॉचिंग कीप स्ट्रीमिंग और सबको शेयर करो सबको डांस करवाओ एंजॉय करो and have have a great day guys keep watching दिल मेरा blast thank you for all the love all the support always on everything हर चीज में आप सबका बहुत बहुत सारा सपोर्ट uh, मुझे रहता है एक्चुअली वही मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है इस बार तो हम और ज़्यादा एक्साइटेड हैं इतना अच्छा रिस्पांस मिला है so guys have fun enjoy दिल मेरा ब्लास्ट सुनते रहो have a great great day God bless take can spread love और बहुत सारे वीडियोस में डालने वाला हूँ जो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे वेरी सुन